हाँ हेलो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है घमासान डॉट कॉम पर जी सर मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरह शाजापुर देवास सीट से लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह जी सोलंकी को उतारा है एक नए चेहरे के साथ वो भी क्या लगता है सर आपको हेलो जी सर हाँ देखिए देवास शाजापुर सीट भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से सीट रही है जी और यहाँ पार्टी ने जिसे भी उम्मीदवार बनाया वो हमेशा भारी वोटों से जीता है मैं भी नया चेहरा था जब लोकसभा का चुनाव लड़ा जी सर पहले आप शादापुर देवास के सांसद प्रत्याशी थे लेकिन अभी आप हाँ, आगर मालवा के जब मैं सांसद के लिए चुनाव लड़ा था पहली बार तो मैं भी नया चेहरा था उसके बाद भी दो लाख सड़सठ हजार लोग वोटों से मुझको चुनाव जिताया था जी तो, तो अभी तो मोदी जी का फैक्टर जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय सरकार की विफलता बहुत सारे कारण है जी सर जैसा कि हाँ। आपने बताया कि दो लाख तिरसठ हजार वोट से आप जीते थे तो क्या महेंद्र सिंह जी सोलंकी इस आंकड़े को और ज्यादा हाँ, इस, इस आंकड़े को क्रॉस करेंगे सर जैसा कि आप अभी आगर मालवा के विधायक है तो आपका क्या सपोर्ट रहेगा महेंद्र सिंह जी सोलंकी को देखिए मेरी विधानसभा से तो तीस हजार से अधिक वोटों की लीड मिली रही है उनको जी अपने संसदीय क्षेत्र से हम तीन लाख वोटों से जीतेंगे जी सर जैसा कि महेंद्र सिंह जी सोलंकी उतरे हैं मैदान में तो देवास शाजापुर के लिए कौन कौन सी नीतियाँ वे आगे लाएंगे ठीक है देवास शाजापुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते मैंने भी काम किया है तो मेरे कुछ काम रह गए अधूरे जिन्हें मैं पूर्ण रूप नहीं कर सका तो उन्हें भी वो पूरा करने का काम करेंगे उसके अलावा बेरोजगारी के बारे में उन्होंने समाज के बीच में वादा किया है कि बड़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ऐसी योजना लेके आएंगे और जिससे सारे युवाओं को रोजगार मिल सके विकास के क्षेत्र में अच्छी बात की उन्होंने जी और मुझे विश्वास है कि विकास के आधार पर हम निश्चित रूप से चुनाव भारी वोटों से जीतेंगे फिर मोदी जी बड़ा फैक्टर है देश के अंदर जी अभी तो लोग कहते हमको प्रत्याशी कम मोदी जी ज्यादा पसंद है आ, हाँ, सर जैसा आपने कहा विधानसभा क्षेत्र में अपने भारतीय जनता पार्टी के हाथ